sate sosis jagung coklat. Ide jualan jajanan anak sekolahan. Hai happy guys. Kali ini kita akan membuat sate sosis jagung coklat. Cocok buat jualan jajanan anak sekolahan. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. jajanan anak sekolahan enak dan pasti laku. Untuk toppingnya, kita bisa menggantinya sesuai selera. Keju, coklat, gula halus, dan lain-lain. Anak-anak pasti suka. kita mulai bahan-bahan jagung manis 2 buah telur ayam 1 buah garam 2 sendok teh gula pasir 75 gram tepung terigu 350 gram minyak sayur secukupnya untuk menggoreng, tusukan sate, coklat cair untuk olesan, coklat mesis untuk toppingnya. Cara membuatnya, jagung diambil isinya dengan cara dipotong atau disisir pakai pisau. jagung dihaluskan pakai blender atau bisa juga ditumbuk ayam, gula pasir, dan garam lalu aduk sampai merata. lagi sampai merata. Adonan sosis jagung siap dibentuk. Taburkan tepung di nampan atau loyangnya agar tidak melekat. Bagi adonan menjadi 21 buah atau masing-masing beratnya kurang lebih 40 gram. Kalau mau lebih banyak hasilnya, bisa dibagi menjadi 28 buah masing-masing beratnya 30 gram. Masing-masing dibentuk sosis bulat panjang dibentuk dengan tangan. Supaya tidak melekat, tangannya diolesi minyak sayur atau tepung. bentuk sampai semua adonan selesai. Panaskan minyak. Goreng sosis jagungnya sampai menguning. Gunakan api kecil supaya tidak cepat hangus luarnya. Gorengnya jangan sampai terlalu garing karena bisa jadi keras. tiriskan minyaknya lalu diamkan atau dinginkan. Setelah dingin, tusuk menjadi sate. Satu resep ini bisa menjadi 21 buah sate sosis jagung dengan berat 40 gram atau 28 buah dengan berat 30 gram. Sate sosis jagung siap untuk diberi topping. Gunakan coklat cair atau coklat batangan lalu dicairkan. Olesi sate sosis jagungnya dengan coklat cair, lalu taburkan coklat mesis di sekelilingnya. Sate sosis jagung coklat siap untuk disajikan atau dijual. Hmm, yummy. Hmm, endes guys. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi.